CMSi jest firmą opartą na solidnych podstawach wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji. To rzetelny partner biznesowy. Firma nam zaimponowała. Nie zostawiają problemu takiego, że czegoś się nie da zrobić. Zawsze szukają nowych rozwiązań, czegoś co można w systemie poprawić. System SafeStar idealnie uzupełnia naszą dotychczasową ofertę oraz pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze. Dzięki SafeStarowi poszerzyliśmy swoje grono klientów, zaproponowaliśmy im nowe rozwiązania, Nasi operatorzy mają o wiele mniej pracy, mają wszystko zintegrowane. To są te same technologie, które są w całym świecie. My jako tutaj Polacy, jako firmy e, polskie e, w żaden sposób nie odstajemy od świata. Korzyścią, która wynika ze współpracy z firmą DMSI jest to korzyść dla klienta. Płacąc mniej za usługę ochrony otrzymuje możliwość i bezpieczeństwo niejednokrotnie lepszą aniżeli dozór osobowy. Jesteśmy zadowoleni. Dzięki temu zwiększyliśmy konkurencyjność naszej firmy w rejonie i tak naprawdę w całej Polsce. Współpraca z Wami przyniosła dla nas wiele korzyści.